هاي صونات هاي صونات هاي ما كذبت بيون هاكي كذبتي ها ما تكذبيش بيونا بس كنت صوني كنت صوني كنت صوني كنت صوني بيونا كاش نهار في كاش ديستريبيسيون لو فيزيت في دي كوميديا يلعبوا معاك وي دارتها وي بيونا اسكو كونفيرمي بلي لو ان تي في ان سيرتان مومون حقروك يا ودي آه ماشي يحقروني مي ما قالوش آه، حجرك